පෑමුරා ගත හිටි වැටී ගියා නුඹ ළඟට ළඟට හිත ඇදී ගියා මන බැඳුණු රූසරා සුරලොබම වාතියා ළඟ දැවටි දැවටි හිත දවා ගියා ඒලලෙන අබෙති සරුලා මේ දිලන අගුවරල දිගේ හදමා නුඹ වෙතම යාපුනා ඒලෙලෙන අබෙති සරුලා මේ දිලන වරලදිගේ හදමා නඹ වෙතම යාබුණා නඹ වෙතම යාබුණා දැනත් කෙලෙ හිත ආ දැන් ගැස්මම බයි හදමා ඔය සංකර ගින්දර රැංගුමි මහද අලුනා තමා අඹ බැල්ම පැටන පුරා පරු ගන කල හිටිමා ඉන අසම දිනක අවදි නොකන ඉල්ලෙනා පුරා ඒ දැනිනා හිත සනහාලන නුඹ මුවේ සින එන්නේ මින් ඔබ ආගමි කර කරමි හදන වේ තමා ඒ දැනිනා Ibuara la